Sejam muito bem-vindos. Hum. Olá. Não, também não gostei seu nome. Então deixa pra lá. Vocês já viram a capa do jogo, então não vou falar nada. Calma, tá cara. <laughs> Eu não consegui ler, eu não sei o que era aquilo. Não sei. Ah, deve ser propaganda. Não, ah, como é o nome? É. Hum, não, não? É nome misericórdia. Como é o nome? Agora que eu não lembro. Que ótimo. O nome era... Ih, caramba. O nome era, eu acho, não, não sei o nome. Sei lá o nome dá. Tô nem aí, ajeitando a câmera aqui. Cheguei, eu gostei muito. Mas esse cara é bonito, velho. Olha o cara bonito peraí. Olha isso aqui, peraí, peraí, peraí. Vou pegar isso aqui. Peraí. Ah, eita, peraí. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Caramba, Olha a cara dessa moça. Ah, cara, tá errado então, tudo aqui. Perfeito. Bom. É, um, que isso? Ai, Cristo. Ah, passei a cerca. E ótimo. Hum, tá, é, bati. Que, que coisa horrorosa. Essa não é a minha primeira vez jogando isso, então já sei o que fazer, ok? Ah. Hum. Isso tá bom. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu morri. Tá, essa é a vida do José Claybo. Claybos. Tem que falar o nome dele certo. É. Tenha mais respeito sobre ele. Tenha mais respeito sobre mim. Mais respeito, ok? Tá, agora vamos lá. Então, vamos entrar nisso aqui. Quero, quero saber o que tem aqui. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ah, ai, ai, ai, ai, ai. ai.